Bom dia, chefe. Posso falar consigo? Sim. Isto é que são horas, Sheila. Não sabia que tínhamos uma reunião logo de manhã por causa do fornecimento da hora do hotel. Caramba, que irresponsabilidade. Desculpe, chefe. Eu tentei, mas foi impossível. Impossível? Como assim? Eu moro mais longe e já cá estava. Como é que o Silva não conseguiu? Adormeceu, não foi? Claro que não, chefe. Amanhã foi muito trânsito. Trânsito, como assim? Para onde o Silva mora nem passam carros? Lá isso é verdade, chefe, mas tive de levar a minha filha à escola hoje de manhã e com as obras no centro da cidade não deu para chegar a tempo da reunião. E não podia telefonar a avisar? Se calhar o telão serve só para estar no Facebook? Oh, sabe que eu não ligo essas coisas. Fiquei sem bateria. Pensei que eu tinha posto a carregar até à noite e esqueci-me. Pode verificar se quiser. Era o mais me havia de faltar. Caramba, Silva, o cliente queria mesmo fazer negócio connosco. Agora nem sei se vai fazer. Desculpe, chefe. Eu ligo, eu ligo já para o cliente a explicar e falo que não são os nossos produtos. Faça isso, Silvana, mas que não volta a acontecer.